ボディチョッパーそれは蔑みの代名詞弱者は悪その是非をあえて論ずるつもりはないが少なくとも愚者であることに変わりはないと私も思うだがしかし強者が賢者かと聞かれれば答えに詰まるのが悲しいところだ本当にとかくこの世はままならない それを再任することができただけでもこの町に来た甲斐があったと前向きなことを言っておこう事実それなりの収穫はあったのだし私はただハウムシの王を手中に収める我らが主のためだけに次回「パラダイス・ロスト」ザ・セカンド・エピソード「ア・コンテスト・フォー・ベルゼバム」願わくば 君たちが無事ツアルに至らんこ thank you おりなさい、兄さん。お仕事お疲れ様。朝ごはんできてるよ。 ったこと別に何もなかったよ日が暮れてからは外に出ないようにしてたし日中も買い物に出かける時以外は家にいたからもう心配しすぎだよお兄さんは 町の人みんながみんな悪い人じゃないんだからね。 でも兄さん 無理をしてるんじゃないのだってなんだか辛そうな顔してるお仕事も大事だけどあんまり無理はしないで。 も行かない